есім екеуінің стилі өзгермейді бұлардың қыста да жазда да осындай машинаның ішінде де өсіп отырады бұлар Ержан Мырзадан 10 мың теңге, Бөрбай інісінен 5 мың теңге, Нұржан Палоннан 10 мың теңге, Палоннан 30 мың теңге, Әшір Қажы Мырзадан 20 мың теңге, Әшка Палоннан 10 мың теңге, Шомар Тойбашшыдан 10 мың теңге, Нұрбол інісінен 20 мың теңге, Бауыржан Мырзадан 10 мың теңге. Медалхан Строй магазин 30 имам он мың теңге қанат інісі он мың теңге ералы қайынысы он мың теңге салықбай полатбек мырзадан он мың теңге шербек мырзадан жиырма мың теңге Әй, жамбыл, жамбыл, көп пара Бері Берекелі бер жамбыл, көп пара осады жігіттерімен. Бәрекелді. Иә. Жоғарғы мәреге, жоғарғы мәреге, Шырайлы Шымкент қаласынан келген облыстық мәслихаттың депутаты ардақты ел ағасы айтолы атбегі мейірманов мұрат ағамыздың загар есімді атыменен әсеттің қаптауындағы тұлпар досал атаның немересі жамбыл шабандоз тастады